Всім привіт! Сьогодні зробимо блешні за допомогою бобіту і матриці з пластику. Заварюйте чайок і всім приємного перегляду. В нещодавному відео ми зробили мастер-модель по ансону Блешній Україночка. Потім полокували. Замішуємо гіпс. постукуванням виженемо повітря з гіпсу. Погружаємо наш дерев'яний пуансон. Через півгодини достанемо. Ставимо на просушку на 1 годину в духовку при температурі 150 градусів. Розплавляємо бобіт b 83 Посилання, де я його купував, залишу в описі. Виливаємо гіпсову форму. Бабіт b 83 використовується в машинах великих потужностях, також при виробництві силових підшипників. Матеріал не крихкий. З нього у прошлому році ми робили блешні методом лиття, які чудово себе показали по уловистості. Матрицю будемо робити із кришечок від пляшечок. Цей матеріал вважаю найкращий з доступніших. Так що ніколи не викидайте кришечки. На хазяйстві пригодяться. І так розплавляємо феном кришки і поміщаємо в залізну ємкість, наприклад, в консервну банку як варіант. Беремо латунь 1,5 мм. По шаблону розмічаємо. Відріжемо кутики. На наждачному папері 150 грит на великих обертах булгарки обробимо, охолоджуючи в воді. Заготовки порівнюємо шаблоном. Зачистимо гостру кромку. Свердлимо отвори. Зинкуємо. Ставимо заготовку матрицю, а зверху притиснемо по пуансоном. Є два варіанти пресовки блешень. Перший це в лищатах. І другий спосіб мій улюблений за допомогою резинового молотка. Матриця з такого пластику дуже міцна і прослужить довго. торцевою фрезою на 6 зробив потай під оченята. З прозорого пластику зробимо трафарет для покраски. Розігріваємо феном і притискаємо тканиною. Блешню планую красити під окуня, один із топових кольорів на щуку. тоненькою алмазною фрезою обробимо. Красимо автокрасками за допомогою аерографу. москітну сітку ставимо поверх блешні і прижимаємо трафаретом. Виходить, немов імітація луски. Спинку красимо також в чорний. Підфарбуємо очки. Беремо москітну сітку з трохи товщою ниткою і фарбуємо також через неї. Фарби від Createx. Спочатку біла, потім синя. Оснастимо гачками гарної якості. Origin Японія. Беремо ніпельну резинку і одягаємо на жала гачка. Грунтуємо. фарбую флюоресцентний червоний. І шар міцного лаку. Вага блешні 17 грам. <laughs> Є невеличка щучка. Перша, перша. Колір робочий. В нещодавному відео дуже вдало був розловлений інший колір, причому не тільки добрими щуками, а й клювали трохи більше, ніж сама блешня. Це свідчить, що гра приманки і колір прям ідеально спрацювали. На заводі подібні блешні штампуються за секунди. Мені в середньому на виготовлення однієї блешні треба 3 години. Без виробного штампа це непросто. Так що скоро будемо робити штамп. Як і обіцяв, розіграємо три приза в честь 100 тисяч підписчиків на каналі. Деталі про розіграш в описі. А по поводу продаж блешень є дві новини: одна добра, а друга не дуже. Детальніше в закріпленому коментарі до відео. А якщо це відео сподобалось і було корисним, піддержіть лайком, підпискою на канал. Дякую за перегляд, до зустрічі!